梳子拿给我，梳子拿给我。好，稍等，经理，来。我们的猫猫现在面临一个很大的困境，就是它们身上出现了虫。哼，刚天我刷到了，经是，嗯。所以我觉得它身上还不止一只，不止一只。但是，我刚刚摸到那一只，然后我现在把它弄掉。它很大只，是不是？就这个黑色的点啊。 啊，他被输过之后，他可能那个 <laughs> 尸体有点被弄烂。宝贝，你们好可怜哦，对不起，对不起，对不起。刚刚嘞，我们把妙丽抓起来，然后他就在我们身上爬来爬去，然后摸摸他的时候，就发现他身上有虫虫。 不是是有伤口，有伤口，然后我们就把它翻开来查看，就发现上面有虫在爬。因为我们家最近有多几只浪猫，然后确定浪猫身上有虫，对，确定浪猫身上有虫。所以我们现在要去买滴剂。对，赶快，我们立刻发现，立刻解决，好不好？好。小胖跟妙丽，我们要来拯救你们喽！难怪你们最近很焦躁不安，对不对？身体痒啊。 我们去买了这个除草剂。我问说猫要不要吃口服药，然后那个兽医院是建议我要，因为它有跳蚤的话，它就会舔身上，你有可能把那个跳蚤的虫吃进去。但是他说这个这个是这个叫什么？三种，它就是可以出外面。 就是体外寄生虫可以除体外寄生虫，然后还有个什么鬼都忘了。反正说这个这个就可以不用不用满口服药，不用喂他们吃药。我说好吧，那不然我就买这个好了。然后说这个好用，我就买了。现在拿两个。 <laughs> 也在疯狂的人。啊不行啊，帮那个猫咪点药的话，要点在它皮肤上，不要点在毛上面。啊，你毛好。哦。我们有实验品哦。默默入境。 我不是实验品，我现在是小护士，哈哈，好期待哦！往回拉一点，现在就可以拉了吗？不要吧，我是看着他说的。你拉了，等下就要打了吧？对啊，你实验品还没抓哎，他自己说是这样的哦。好，我们等下来看实验品们。嗯 <laughs> 嗯嗯。

加油，宝贝！哎，麦当，你看，可怜死！你看这边都秃了，气死啊！来，要动！你好乖哦，你还给我呼噜啊？疯狂呼噜的猫猫。 快要自由了，你打吗？我一直在推，但我觉得这剂量很多哎。推完了，嗯，后面一起打。小宝贝，你看， <laughs> 超秃的，我疯了。他整个大秃哎，好可怕哦！ 难怪那么多毛，最近。对啊，整撮整撮下来，来，你好棒啊，妙丽，他太秃了啦，怎么会这样啊？啊，好，下一个吧，你很棒哦。等一下，先把它的毛给弄好。你就秃一块，对呀，气死啊！喂，宝贝啊，他说这个二十小时内就可以你跳到。 慢慢的羊毛，嗯，乖哦，是不是很爽啊，小妙丽？我们现在要准备处理只毛，我那个小宝贝现在还在我们的小实验台上，我想它应该现在得到一些心灵上的满足以及身体上的满足，看它那满足的脸。 嗯，它还在呼噜又痒了又痒了拜拜你的那个剂准备好了？鸡蛋。青这边。这个是新的吗？对对对，我已经准备好。了。帮我把上面转开。那你要拉吗？我已经拉完了，把它转开就好了。好，放边上。 啊！这毛也不厚哎，孩子。好了吗，妹妹？ 你很棒哦，嗯，是很棒的猫哦。给大家看一下地上的毛，就是妙丽的毛，这跟上次拍那个大他们掉毛的状况不太一样，对不对？对啊，因为不太会这样掉，而且都是妙丽的毛，奇怪，又还没开始挤就很甜。 真是很懂哦，啊，很懂规矩啊。这样我要去注意一下到。哦，嗯。我有看网络有人说，他就是一直看到虫，然后医生就说没有，他带去了两次，然后就其他网友说你要不要换一间医生，给另外一间医生看，说很明显那医生可能眼睛不太好。嗯，对啊。会不会这个导游是黑色的之类的？ <laughs> 而且因为虫，其实你要仔细的翻，像我们这样随便翻也不见得翻得到，我是摸到伤口，顺着伤口翻，多翻了一下我才翻到。好啦，今天我们就把猫猫处理到这边。他说二十四小时就会有效，是不是？就有效驱虫，所以说明天我们就来看一下猫猫状况怎么样。明天是二十四号，今天二十三号，明天是我们的周 <laughs> 年。 明天就来看一下他们如何，我们会告诉大家他们恢复健康的。这是刚刚夜市老板特别推荐要我们选这个的东西。我们刚刚有很多奖，那我们有一百四十点的奖品。不重要。我现在来试试看猫咪喜不喜欢。贝贝。你弄到自己了。贝贝。 你好可怜哦！因为超怪的， <laughs> 超怪的。哎，贝贝整个把头撇过去，不想看嘞。放头上啊！ <laughs> 你这虐猫吧？你你要不要玩？你在地板上啊？ 突然引起猫的兴趣，苗 <laughs> 里就你这个速度， <laughs> 还差点撞到，啊！贝贝的攻击。 <laughs> 越看越慢呢， <laughs> 妹妹，你这样子猎不到猎物吧？ <laughs> 出手时间很奇怪。好啊。 起来毛少了一些，但还是有，还是有很可怕的东西，但感觉比较少。给大家看一下他们点过药的地方，还有点这样子，啊，好像有点液体在那里的感觉。等等，我们来看看你们身上是否还好呢？好吗，宝贝们。